Makanya, namun kenyataannya eh, kawan-kawan di Hong Kong kita khusus saat ini lebih fokus aja dulu ya. Contoh kasus di Hong Kong. Kalau di Hong Kong ini di sini, ya kan, eh, potongan pada umumnya ada mencapai enam bulan gaji. Potongan 6 bulan gaji. Ya. Dikali 2145 Hongkong dolar. Jadi sekarang eh, apa gaji per bulan kawan-kawan buruh migran Hong Kong adalah 2145 jadi dipotong itu kali 6 bulan inilah potongan yang dialami kawan-kawan kebanyakan sekarang bukan hanya sekarang tahun-tahun sebelumnya demikian makanya nanti di sini pokok persoalan yang utama kita pertanyakan efektivitas hukumnya kalau sudah ada aturan hukum bagaimana pula pelaksana aturan misalnya BNP 2 TKI e sebagai pelaku pelaksana kebijakan Undang-Undang 39 2004. Apakah selama ini eh, BNP 2 TKI Kemnaker Tran atau stakeholder yang lain seperti KJRI atau KBRI di negara penempatan ada uh, membantu persoalan overcharging yang dialami kawan-kawan buruh migran di, misalnya di Hong Kong. Ini persoalan. Jadi kenapa intinya kalau saya berpendapat berdasarkan kajian hukum saya, aturan hukum sudah ada, tapi ternyata praktik overcharging terus merajalela. Pertanyaannya, kenapa masih terjadi? Kenapa artinya dengan kata lain, ada aturan hukum tapi tidak berlaku efektif? Kenapa aturan hukum tentang overcharging tidak efektif? Tidak berlaku. Itu pertama tadi karena menyangkut aturan hukum. Secara teoritis ada tiga unsur yang mempengaruhi efektivitas hukum. Berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum tentang overcharging. Satu menyangkut aturan hukum, kedua tentang pelaksanaan aturan, dan ketiga tentang kesadaran hukum. Kalau kesadaran hukum ini menyangkut kesadaran hukum kawan-kawan buruh migran Indonesia dan keluarga. Apakah selama ini kawan-kawan paham, sudah memahami tentang persoalan overcharging menurut Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang 39 2004, dan atau aturan perundang-undangan di negara penempatan. Ini kesadaran, menyangkut kesadaran kawan-kawan BMI dan keluarga. Yaitu kemudian menyangkut ke, eh, kesadaran hukum kawan-kawan ormas atau serikat buruh ataupun NGO ya LSM. Kawan-kawan selama ini pernah memahami tidak bahwa yang namanya aturan overcharging itu sudah ada, bahkan ada sanksi hukumnya apabila terjadi praktik overcharging. Jadi intinya nanti secara hukum beberapa kesempatan sudah saya bicarakan Overcharging itu perbuatan terlarang menurut Undang-Undang 39 beserta aturan turunannya. Aturannya begini ya, aturan ini Menyangkut overcharging ini ada pertama Undang-Undang 39 2004 yakni penempatan perlindungan TKI luar negeri. Kedua itu ada menaker tentang struktur biaya penempatan dan ketiga ada peraturan menteri tentang satu pelaksana perlin, uh, penempatan perlindungan TKI dan yang sekarang itu uh, yang terbaru peraturan menteri nomor 22 tahun 2014. Nah, yang kemudian ada lagi tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja sebagai turunan dari Undang-Undang 39 tentang yang mengatur tentang sanksi administratif. Secara sederhana, aturan sudah ada. e, kalau menurut Undang-Undang 39, hanya ada tiga komponen e, pembiayaan, biaya penempatan. Itu antara lain yang boleh dipungut kepada calon TKI atau calon buruh migran Indonesia. Pertama itu identitas ya, semacam paspor ya. Pengurusan paspor itu boleh dibebankan kepada TKI atau buruh migran. Kedua, medical. Ya, medical test, tes kesehatan sama psikologi. Dan ditambah lagi tambah uji kompetensi ya. Dan yang ketiga itu biaya pelatihan. Hanya tiga komponen inilah yang diatur dalam Undang-Undang 39. Kalau tak silap pasal 76 ya. Kemudian ternyata dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja ada lagi muncul komponen-komponen selain yang dicantumkan dalam undang-undang. Jadi di sini ada persoalan hukum kita lihat, jadi ada aturan hukum itu sendiri ternyata ya sudah tidak beres. Makanya di situ aturan hukum tidak beres, akibatnya pemberlakuannya pun pasti tidak beres. Maka adalah muncul tidak efektif. Salah satu faktornya. Ya, padahal kalau terjadi overtrading sanksinya sudah ada. Sanksinya PJTK yang terbukti, jadi yang bisa di, di, diberikan sanksi oleh Undang-Undang 39 oleh pemerintah Indonesia adalah PJTKI atau PPTKIS. Undang-undang Indonesia tidak mungkin menjatuhkan sanksi kepada agensi asing. Itu mustahil. Paling banter, paling bisa yang dilakukan oleh uh, pemerintah Indonesia melalui KBRI atau KJRI adalah menjatuhkan sanksi berupa ya tidak lagi melayani dia, tidak mengakui dia sebagai agensi resmi. Tidak boleh lagi menempatkan merekrut TKI atau buruh migran Indonesia. Itu hanya sanksinya. Sementara bagi eh, yang diatur oleh hukum Indonesia, hukum Indonesia tentu berlakunya efektif kepada orang Indonesia dan kejadiannya terutama di Indonesia. Sanksi administrasi ditujukan kepada PJTKI. PJTKI yang terbukti melakukan overcharging itu sanksinya penutupan. Kemudian kawan-kawan buruh migran yang mengalami overcharging itu mendapatkan kembali kelebihan biaya yang sudah dibayarkan. Jadi kalau terjadi overcharging, pembebanan biaya penempatan berlebihan, kawan-kawan buruh migran bisa menuntut balik supaya uangnya kembali.